рассказываю. Быстрая, быстрая кега – это кега Быстрая кега интересна тем, как э, в армейской жизни выстрелил и ушел, там подбил. Вот точно так же, если нужно быстро решить свои вопросы, лучше это делать с пэт-кегой. Если вы работаете долго, работаете большими объемами, однозначно перенесет химическая кега, потому что она долговечна, она менее корродирована и проще работает. Так еще просто не знаете, как и вы, и я, и все окружающие, насколько долговечен пластик в качестве э, материала, который будет стареть. Поэтому, если вы решаете свои проблемы быстро, это значит в течение год-полтора, не более, абсолютно нормально можно обходиться пластиковой кегой, желательно в пластиковом тубусе, потому что картонные тубусы быстро выходят из строя. Окей? Спасибо. Металлических кег мы пять штук не возьмете и не унесете в машине. Нет, так даже 50 не, не любой человек Все начинают. С чего? С малых объемов. Для малых объемов идеально пластиковая клетка. Покупайте, пользуйтесь.